ese cacho es quiere decir que estamos invitando a los comuneros que estén presentes porque alguien viene de la visita. ¿Ya? Entonces, este, acá que un Acá está la comunidad. Vamos entrando. ¿Sí? Pasar voy. Voy, voy, voy, voy, voy. Minaje, Villa, poco ¿qué minaje? 아유, 얘다, 얘다, 얘다. Pasa. Vamos. Ya, ahí nomás. 아유, 바탕, 바탕, 얘. Patah Patah, ni Ayo. Patah aku yakinya ina takatan boh ametanuna iventam hatu sinanono ditahe ichi me pencha stanwa. 아유, Дыши, останови. Сейчас, стой, стой, стой. Настя. Ты! Дай это больше. Ай, прыгай. Выш, выш, выш, выш, выш, apo, amash, toma, toma, hoti, erotis, ami, dagago, boy, toma, hu, apo, hoti, iudgo, asante, ma, ish, dagamgo, boy, amash, toma, toma, tu, anitek, wakama, ish, no, chicha, hinteki, akush, ma, enanago, soto, omoge, yuma, yumei, akush, no, yua, aha, ma, akateki, akush, ami, tusa, asa, asa, tama, asa, tama, asa, tama. Você levanta a m i e Aí eu, a u não h o e não. Apote, apote, n o me constante, m a Soto, soto, Hamza taro. Dote kan me es, bach semha, no en ankanko, ma tuki chicha baba kita no no, antuki amena kushka. Ma soto, soto, apu Hamza ta apu, apu k o n k e apu k o n k e Ayo, ayo.